გამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არქია თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდოთარგმანი. გასაკვირველია დღეს გამონაკლისი არ გვექნება და რა კი მე თქვენს ოჯახში ამდილით სტუმრად მოვედი ეს იმას ნიშნავს რომ აუცილებლად ადამიანზე ვისაუბრებთ ადამიანზე როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანზე ნებისმიერ საზოგადოებაში და ვისაუბრებთ ადამიანის სრულ ფიზიკურ მენტალურ და სოციალურ კეთილდღეობაზე ანუ იმაზე რაც ადამიანის ჯანმრთელობას წარმოადგენს სწორედ ამის გათვალისწინებით ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ კონკრეტულ პრობლემაზე კონკრეტული თარიღის გათვალისწინებით რადგან როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ჩვენ სხვადასხვა ფაქტორს ვითვალისწინებთ და დღევანდელი ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა იქნება ერთი მხრივ ადამიანის ჯანმრთელობასთან რაც აკვირველია დაკავშირებული ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობასთან და აგრეთვე ადამიანის ცხოვრების ხარისხთან და რაც თავარია ჩვენი საუბარი დაკავშირებული იქნება ჩვენი სხეულის ყველაზე დიდ ორგანოსთან ყველაზე ხილულ და თვალში საცემ ორგანოსთან და ამასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ თარიღზე გავამახვილებთ ყურადღებას მაგრამ მანამდე ვიდრე უშუალოდ გადაცემის ძირითად თემას მიუბრუნდებით აუცილებლად მინდა გაგახსენოთ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი გადაცემისათვის თითოეული ბოლი ადამიანის სიცოცხლე და ჩვენ შევთანხმდით რომ სწორედ ადამიანის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულებით მზადდება ყველა კომპონენტი გადაცემაში ჩვენ შევთანხმდით რომ თლიანად გადაცემის კონცეფცია დგას ადამიანის ფასეულობაზე და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამა თუ იმ დიაგნოზზე ჩვენ საუბრობთ არა როგორც განაჩენზე, არამედ როგორც შესაძლებლობაზე ვისწავლოთ ჩვენი დაავადება იმისათვის, რომ შევძლოთ მასთან თანაცხოვრება. ძალიან ბევრი დიაგნოზის გამ გამო ჩვენ კონკრეტული ადამიანების ცხოვრების ისტორია მოიტანეთ თქვენამდე და თქვენ გახსოვთ არაერთი პროექტი, რომელიც ჩვენი გადაცემის განუყოფელი ნაწილია. მათ შორის არის პროექტი, რომელიც სწორედ ჩვენი გადაცემის მასშტაბით დაიწყო პირველად ქართულ ტელესივრცეში და როდესაც ჩვენ საზოგადოებას უთხარით, რომ დიახარიან მამაცი ადამიანები, რომლებიც არ ემორჩილებიან მარტივ კანონზომიერებას დიაგნოზი მიიღონ როგორც განაჩენი და ასეთ შემთხვევაში ეს ადამიანები იწყებენ ბრძოლას და ისინი არაერთ ბრძოლას იგებენ იმისათვის რომ საბოლოო ომში აღმოჩნდნენ გამარჯვებულები. აი ასეთ ადამიანებზე მოთხრობილი ისტორიები არის თავმოყრილი რუბრიკაში მე დავამარცხე კიბო და თქვენ გახსოვთ განსაკუთრებული ქალბატონები რომლებაც არაუბრალოდ გაბედეს და საჯაროდ გაუზიარეთ საზოგადოება საკუთარი პირადი ისტორია არამედ შექმნეს ძალიან კარგი მაგალითების მთელი გალერეა, რომელთაც სხვა ადამიანები წაახალისეს და როდესაც მათი ისტორია აღმოჩნდა, უზარმაზარი мотиваცია სხვა ადამიანებისათვის ანალოგიური დიაგნოზის, ანალოგიურ გზაზე, ანალოგიურ ბრძოლაში ჩართული ადამიანებისათვის. ასე გაჩნდა ვარდისფერი ოქტომბერი და ასე გაჩნდა განსაკუთრებული ფერი ჩვენ სტუდიაშიც და იმ ურთიერთობებშიც, რომელიც ამ ხალბატონებთან გვაკავშირებდა. მაგრამ კიდევ ერთი ფერი გამოჩნდა, ფერი, რომელსაც გაზაფხულზე ბევრი ჩვენგანი ადვილად შეამჩნევს ახლად გაყვავებული იასამნების სახით. და რატომ არის ეს ასე მნიშვნელოვანი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკისთვის? მოდით ეს ყველაფერი ვნახოთ ელენე პაპიაშვილის მიერ მომზადებულ რგოლში. Thank you. გავს იასამნის ფერს. ჩემთვის იასამნის ფერი ასოცირდება სულიერებასთან, სიწმინდესთან, სიკეთესთან, ვნებასთან, სიцоცხლის უნარიანობასთან. იასამნ სიцоცხლის სურნელი აქვს. ეს სურნელი ძალიან ლაღად ვრცელდება და ადამიანებში სიцоცხლის სურვილს აღწრავს. სიკეთის, სიцоცხლის და სილამაზის ფერია. კოსმიური ფერია, მაგიური ძალა აქვს. ჩვენთვის ონკოპაციენტებისთვის მნიშვნელოვანია თქვენი თანატკობა. ვიბრძვით გამარჯვებისთვის, გადარჩენისთვის. თითოეული ადამიანის ჩართულობა მნიშვნელოვანია სიცოცხლისთვის ბრძოლაში. ერთად დგომით, ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადავარჩინეთ. ჩვენ ერთად გავიმარჯვებთ. ერთად ერთმანეთისთვის და სიცოცხლისთვის. გაზაფხული იასამანი. გაზაფხული სიცოცხლე. ჩვენ კი ვიბრძვით სიცოცხლისთვის. ამ ბრძოლაში იმეც იასამის ფერი აქვს. დიახ, გაზეფხულია სამანია და ამასთან დაკავშირებით არავის სადავო არაფერი გვაქვს და კიდე უფრო მნიშვნელოვანია, როდესაც გოგონებმა ვარდისფერთან ერთად იასამნისფერიც მოირგეს და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი. როდესაც იასამანი გაზაფხულთან, გაზაფხული სიცოცხლესთან და სიცოცხლისთვის ბრძოლა საკუთარ ისტორიასთან გააიგივა, ანამ ძალიან მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ, რომ მათი მონაწილეობა ნებისმიერ პროექტში არის ჩვენთვის სამაგალითო და მათი ნებისმიერი წამოწყება არის საბაბი იმისათვის, რომ ჩვენ ყურადღებით მოусმინოთ ამ სათქმელს და რაც თავარია გაუზიაროთ ეს ყველაფერი საზოგადოებას. ახლა ელენე პაპიაშვილი იმყოფება სწორედ დამარა ჩოულებრივ ქალბატონებთან ერთად და მე როგორც ვიცით ანა და ხათუნაც უნდა შემოგვიერთდეს ელენე დილამშვიდობისა დილამშვიდობისა მარი მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს მაყურებელს მე ახლა ვიმყოფები ონკო გაერთიანება ევროპა დონა ჯორჯიას ბარდის პერ სივრცეში სადაც ჩვენმა მაყურებელმა უკვე აქედან ძალიან ბევრი საინტერესო აქტივობა ნახა და ახლაც მიმდინარეობს მზადება კამპანიისთვის ციცოცხლის ფერი იასამანი და ჩემი სტუმრები ახლა აგვიხსნიან თუ რას ნიშნავს ეს კამპანია ჩემს გვერდით ახლა არიან ევროპა დონა ჯორჯიას პრეზიდენტი ანა მაზანიშვილი და ასევე ონკო გაერთიანება ჰოუფის ვიცე-პრეზიდენტი ხათუნა ჭინჭარაშვილი. მოგესალმებით გოგოებო და მადლობას გიხდით, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველი შეკითხვით ანასთან გადავალ. ანა, რას ნიშნავს კამპანია იასამნისფერი, სიცოცხლისფერი იასამანი? მოგესალმებით. ჩვენი ეს არის ჩვენი ივენთის დასახელება, რომელიც 5 მაის Underwheel კლუბში ჩატარდება და რატომ სიცოცხლისფერი იასამანი, იმიტომ რომ გაზაფხული იასამანია, გაზაფხული არის სიცოცხლის დასაწყისი და ჩვენ ვიბრძვით სიცოცხლისთვის. აი ამ ყველაფრის გაერთიანებით გამოვიდა სწორედ ეს ყველაფრის მომცველი დასახელება და ეს იქნება ძალიან ლამაზი, ძალიან ფერადი და პოზიტივი ნაკლებად სავსე ივენთი და ძალიან გვინდა რომ საზოგადოება გაერთიანდეს და შემოგვიერთდეს და ხაზგასმით ვიტყვი რომ ეს არის ერთ-ერთი ჯერჯერობით ასეთი гранდიოზული ონკოპაციენტების მიერ ორგანიზებული ივენთი საქმოქმედო ივენთი ხათნა მოგვიყევი რა ელოდებათ იქ მოსულ სტუმრებს, რა აქტივობები, რა ღონისძიება მოკლედ ელით სტუმრებს, რომლებიც ამოვლენ თაცმინდის პარკში. პირველ რიგში ჩვენ საქველმოქმედო საღამოზე მოსულ სტუმრებს ელოდებათ ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი მომღერლების და ჩვენი ასევე ძალიან დიდი მხარდამჭერების მუსიკალური შესმიერ შესრულებული მუსიკალური ნომრები ბუნებრივია. ჩვენს გვერდით იქნებიან ლიზა ბაგრატიონი, ნატო მეტონიძე, ლაშა გლონტი და მოდი დანარჩენს აღარ ჩამოვთვლინ თავდავებს სიურპრიზად. შესაბამისად ბუნებრივია იქნება გალავახშამი. საღამოს წამყვანები იქნებიან نيكოლოს წულუკიძე და ზაალ წულუკიძე. გვექნება იქნება უამრავი ვიქტორინა, გათამაშებები, სახალისო თამაშები, შეჯიბრებები, იქნება მოკლედ უთვალავი პრიზი, ისე რომ არავინ არ დარჩება პრიზის გარეშე და ყველა მოსული სტუმარი აუცილებლად დასაჩუქრდება და ამიტომაც 5 მაისს ყველას ველი მოვუწოდებ, რომ მოვიდნენ, ჩაერთვნენ ამ საქველმოქმედო ღონისძიებაში, დაადგნენ ჩვენს გვერდით და საღამოდან წავიდნენ ძალიან ბედნიერები და ასევე ბევრად უკეთესები, ვიდრე მოვიდნენ, იმიტომ რომ გახდნენ ქველმოქმედები. დიდი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებთ და იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენი მაყურებელიც აუცილებლად შემოგიერთდებათ და შეგახსენებთ, რომ საქველმოქმედო საღამო სიცოცხლისფერი იასამანი 5 მაისს გამართება მთაწმინდის პარკის ტერიტორიაზე. ეს დრესკოდი დაგავიწყდა. ძალიან დიდი მადლობა, ელენეს, ჩართვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონებს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რატომ არის მნიშვნელოვანი თითოეული სიტყვა, რომელსაც ეს ქალბატონები ჩვენამდე მოიტანენ და საზოგადოების გასაგონად ამბობენ. ჩვენ ყოველთვის ყველა დიაგნოზის მქონე პაციენტის მხარდამჭერი ვართ. თქვენ იცით, რას ნიშნავს ამ გადაცემისთვის თითოეული ადამიანის კეთილდღეობა. როგორც ფიზიკური, ასევე სულიერი, ანუ ფიზიკური, მენტალური, სოციალური, ის რაც ჯანმრთელობას ქმნის და როდესაც საქმე ეხება მხარდაჭერას, დიახ, ჩვენ პრაქტიკულად ასაკის დიაგნოზის და ყველა სხვა მახასიათებლის მიუხედავად ვართ ყოველთვის პაციენტების მხარეს და ვართ ყოველთვის პაციენტების ინტერესების გამტარებლები. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება სიცოცხლეს, როდესაც საქმე ეხება ადამიანების ცხოვრების ხარისხს და დღევანდელი ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა მე მინდა სწორედ ამ ჭრილში გავაკეთო. Marcelo Cavaco Zelo. არა იმიტომ რომ პირველად ვისაუბრებთ არა ამ თემაზე არა იმიტომ რომ პირველად უმასპინძლებს ჩვენი გადაცემა ამ კამპანიას რომელიც ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ არამედ იმიტომ რომ ჩვენ თანმიმდევრულად ყოველწლიურად უბრუნდებით ამ თემას თანმიმდევრულად ყოველწლიურად შეგახსენებთ იმ საფრთხეების შესახებ რომელიც ქმნის ონკოლოგიურ რისკს მაგალითად კანის პრობლემების შემთხვევაში და ვისაუბრებთ ერთი კონკრეტული დიაგნოზის ჭრილში ყველაზე აქტუალურ აა რეკომენდაციებზე. მოკლედ ვაგრძელებთ როგორც გითხარით კამპანიას და ამჯერად კამპანია ეხება მელანომას, ევრომელანომას და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ონკოლოგიურ პრობლემებზე, მიმდინარე წელს სამედიცინო საზოგადოება შეთანხმდა, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ნებისმიერი ონკოლოგიური პრობლემის გააზრებისას არის ამოუსებელი ნაპრალები, ნაპრალები, რომელიც შეიძლება იყოს სხვადასხვა წახნაგთან ამ დაავადებისა დაკავშირებული და ევრომელანომის კამპანიის კონკრეტული თემის მიუხედავად საერთო ტენდენცია აქაც შენარჩუნებულია, როდესაც ჩვენ თავდაპირველად ვიწყებთ საუბარს, სად არის ხარვეზი, სად არის ნაპრალი მაშინ, როდესაც მელანომაზე საუბრობთ. სწორედ აი ამ ნაწილით თემასთან დაკავშირებული ამ კონკრეტული წახნაგით დავიწყებთ ჩვენ საუბარს და სტუდიაში შემომიერთდება პირველი სტუმარი, რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ, იგი გახლავთ ჩვენი გადაცემის დიდი ხნის მეგობარი და გულშემატკივარი დერმატოვენეროლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ქალბატონი ლალი მეკოკი ლალი მეკოკიშვილი. მოგზანეთ ქალბატონ ლალი. დილაშიტობისთვის. დაბრძანდით და სიამონებით მოგესალმებით კიდევ ერთხელ იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ყოველ წელს შესაძლებლობა ამ თემაზე ვისაუბროთ, ვისაუბროთ არა მარტო ამ თემაზე, ჩვენ საუბრობთ სხვადასხვა პრობლემაზე, სხვადასხვა შემთხვევაში და საკმაოდ ინტენსიური საუბრები ქონდა თუნდაც პანდემიის პერიოდში რეალობიდან გამომდინარე პრობლემების ჭრილში, მაგრამ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა უნდა დავიწყოთ არაუშვალოდ წლევანდელი კამპანიის წარდგენით, რომელიც ნამდვილად ძალიან კონკრეტული მიზნების მატარებელია და სამიზნე აუდიტორიაც კი განსაზღვრა დაკავებული აქვს. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმ ზოგად ტენდენციაზე, რომელიც გამოიკვეთა ონკოლოგიურ პრობლემებთან კავშირში. და როდესაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ონკოლოგიური დაავადებების ცნობადობის ასამაღლებლად იგეგმებოდა კამპანიები, აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მთავარი, რაც გამორჩათ, იყო ყურადღების გამახვილება ცალკეულ ხარვეზე, ცალკეულ ნაპრალზე, იმ ამოუსებელ ცოდნაზე, რომელიც მნიშვნელოვანია ცნობადობის ძრილში და მნიშვნელოვანია საზოგადოებისათვის ამათო იმ თემაზე ინფორმირების დროს. და ამ შემთხვევაში შემთხვევაში, როდესაც მელანომაზე საუბრობთ, რასაკვირველია, თითქოს მიდგომა დარჩა იგივე, მაგრამ რა არის კონკრეტული ნაპრალის სახით ახსაქმელი? ამაზე სავარაუდოდ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ და მნიშვნელოვანია სწორედ ამ ზოგადი ნაწილიდან დავიწყოთ. რატომ სჭირდება სამედიცინო საზოგადოებას ფიქრი ასეთ ხარვეზებზე და მელანომის შემთხვევაში ყველაზე ხშირად რომელ ხარვეზე, რომელ ნაპრალზე საუბრობთ? ემ თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ რომ ევრომელანომაც აი ამ საერთო კონცეფციას არის მიერთებული და ნაპრალი რაც აი დავიწყებ ცნობიერების ნაპრალით სწორედ არის ლევანდელი კამპანიის თავარი სამიზნე ითולה რომ მაგალითად ეგრეთ წოდებული Z თაობა ანუ ზუმერების თაობა ეს არიან ახალგაზრდები დაახლოებით 25 წლამდე ესენი არიან სოციალურად ყველაზე პასუხისმგებლიანი ადამიანები რომლებიც ზრუნავენ თავიანთ ჯანმრთელობაზე ნაკლებად ეწევიან ნაკლებად სვავენ დადიან ჯიმში, ასე ვთქვათ, უფრო ინტენსიურად ვიდრე ბარებში და მათ აღმოჩნდა რომ მიუხედავად იმისა რომ მათი დამოკიდებულება ჯანმრთელობისადმი არის ძალიან პოზიტიური და სოციალურადაც აქტიურები არიან. არის ნაპრალი მათ ცნობიერებაში, ეს არის მათი დამოკიდებულება ультраისფერის სხივებისადმი და აი რამდენად აი აქ სწორედ არის ეგრეთ წოდებული შავი ხრელი და წლევანდელ კამპანიაში ხაზგასმულია, რომ მათ ცნობიერებაში ეს შავი ხრელია და ამ შავი ხრელის ამოვსება წარმოადგენს წლევანდელი კამპანიის მთავარ მოტივს. მოტივს და მიზანს, რომ სწორედ ამ ახალგაზრდებს მიმართოთ, რომ როგორ შეიძლება ფრთხილად მოიქცნენ ზესე და ამავდროულად მიიღონ სიამოვნება. ე დიაგნოსტიკის კუთხით ისევ გავაგრძელებ ხამ ზოგად გლობალურ თემას. ზოგადად ითვლება, რომ მელანომის დიაგნოსტიკა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. გლობალურად იმდენად გაუმჯობესდა რომ ურთიერთ გამომრიცხავი დამოკიდებულებაც კი გაჩნდა რამდენად საჭიროა ასეთი ადრეული მელანომის დიაგნოსტიკა იმიტომ რომ ჩვენი ადრესაუბრებიდან თქვენ ალბათ გახსოვთ რომ ჩვენ ვამახვილებდით ყურადღებას რომ წარმონაქმნი უნდა იყოს 6 მმ-ი ან მეტი და წელ ეხლა ჩვენ შეგვიძლია უკვე 1 მმ ზომის მელანომის აღმოჩენაც იმიტომ რომ არსებობს ძალიან მარტივი დიაგნოსტიკა ქირურგიული მეთოდი, რასაც ქვია დერმატოსკოპია, რომელსაც წესით ყველა დერმატოლოგი უნდა ფლობდეს, ეს არის არაინვაზიური მეთოდი, აპარატი, რომელსაც უბრალოდ კანზე ადებ და ხედავი მნიშნებს, რომელიც გაძლევს საშუალებას ძალიან ადრეულ სტადიაზე აღმოაჩინო მელანომა. თუმცა, აქ გაჩნდა გარკვეული წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ამან გამოიწვია ეგრეთ წოდებული მელანომის პანდემია, იმიტომ რომ მელანომის შემთხვევების რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზარდა და გაჩნდა წინააღმდეგობრივი მოსაზრებები, რომ ეს რეალურად მელანომის შემთხვევების ზრდის გამოა თუ ეს გამოიწვია ეგრეთ წოდებულმა ჰიპერდიაგნოსტიკამ, ანუ გადაჭარბებულმა დიაგნოსტიკამ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მელანომის საბოლოო დიაგნოზი ისმევა კანის მოკვეთის და შემდეგ ეგრეთ წოდებული ჰისტომორფოლოგიური დიაგნოზით და როდესაც ასეთი მცირე ზომის მელანომა მიდის ჰისტომორფოლოგთან, დიაგნოზით კითხვის ნიშნის ქვეშ მელანომა ის გარკვეული ზეწოლის ქვეშ არის ჰისტომორფოლოგი და ძალიან რთულია დიფერენცირება ეს არის მელანომა თუ ეს არის უბრალოდ ატიპური ხალი და ზოგჯერ ითვლება კვლევებით რომ ჰისტომორფოლოგები იხრებიან შიშის გამო მელანომისკენ ვაითუ გამოეპარათ და ერთ-ერთი მოსაზრებაც არსებობს რომ შესაძლებელია მელანომის რიცხვის ესეთი პანდემიური ზრდა გამოწეული იყო სწორედ ამით. ანუ უფრო მეტ ადამიანს ადრეულ ეტაპზე დაესმის ეს დიაგნოზი, ვიდრე ფაქტობრივად შეიძლება იყოს. ვიდრე შეიძლება ფაქტობრივად იყოს. და ეს რა შედეგების მომტანია? ამას მოყვა კიდევ ახლა რას ვაკეთებთ ასეთ შემთხვევაში? კი საჭიროა, კი სკრინინგი ან საჭიროა, კი ესე ადრეულ სტადიებში, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს ეუბნები რომ მელანომა გაქვს, მაინც ეს გარკვეულწილად მისთვის სტრესულია. ჩემი პირადი დამოკიდებულება და ასევე ჩემი ბევრი კოლეგის არის ის რომ სწორედაც რომ ნამდვილად საჭიროა ყოველთვის ჯობია ჰიპერდიაგნოსტიკა ვიდრე გაგეპაროს ისეთი სერიოზული დაავადება როგორიც მელანომა თან საქართველოს რეალობას თუ ამღებთ ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს ეს საშიშროება რომ რაღაცა გქონდეს ძალიან ცირე ზომის მელანომების აღმოჩენის დიდი რიცხვი და ამის დიდი შემთხვევები პირიქით ჩვენ ყოველდღიურ პრაქტიკაში ვხედავთ უზარმაზარ მელანომას, რომელსაც ადამიანი ზრდის წლების განმავლობაში და აი ესეთი აი ვიზუალურად რა თვალში გეცემა, იმას რატომღაც არ ამჩნევს და არ აქცევს ყურადღებას. ასე რომ ჩემი ღმარწმენით, ჩვენი რეალობის მით უმეტეს გათვალისწინებით ეს დიდი ხრელია ჯერ ერთი ძალიან პოპულარული გახდა მოგეხსენება სოლარიუმები, რატომ არის რომ ახალგაზრდების სკენარი მეტი ყურადღება, იმიტომ რომ სწორედ ეს ის პერიოდია, როდესაც აი ესეთი გადაჭარბებული გამოყენება სოლარიუმის მზის მეરે გვაძლევს შედეგს უკვე იმ ასაკში, როდესაც მელანომა ყველაზე ხშირად გვხვდება. ჩვენ დავუბრუნდებით ნაპრალების თემას, იმიტომ რომ დღევანდელი ჩვენი საუბარი მოგვცემს შესაძლებლობას თავად საუბრის პროცესში აღმოვაჩინოთ ხოლმე ასეთი ნაპრალები და ეს ასე ხდება პირდაპირ ეთერში აქ იბადება ხოლმე როგორც ესი ჩვენთვის თავარი ფრაზები მაგრამ ახლა მნიშვნელოვანია გამოვიწიოთ სტუდიაში სწორედ იმ თარიღების და რეალობის გათვალისწინებით რაც ჩვენ საუბრის თემად უნდა ვაქციოთ. მე მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ ყოველწლიურად ჩვენ ევრომელანომასთან დაკავშირებით გიზიარებთ ინფორმაციას. ყოველწლიურად კამპანიას ვიწყებთ ჩვენი გადაცემით და როგორც წესი, ყურადღების გამახვილება არ არის მხოლოდ ერთი გადაცემის ფარგლებში მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია ჩვენ თქვათ, რომ ეს შეხვედრა არის მხოლოდ საბაბი ამ თემაზე საუბრისთვის და ამ პრობლემაზე ზრუნვა აუცილებელია ყოველდღიურად. განსაკუთრებით რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ სწორედ მაისში ვსაუბრობთ მზის აქტივობის მატებასთან ერთად კიდევ უფრო აქტუალური ხდება ეს საკითხი და ყოველწლიურად ევრომელანომა საქართველოში აქვს თავისი პროგრამა. რასაკვირველია ჩვენ ამ პროგრამას მივადევნებთ თვალყურს და ჩვენი გადაცემა გეგმავს რომ ყველაზე საგულისხმო ფაქტები თქვენამდე მოიტანოს არა მხოლოდ დღეს, არამედ შემდეგ გადაცემებში, თუმცა ახლა მნიშვნელოვანია მთლიანად კამპანიის შესახებ ვისაუბროთ და ვისაუბროთ ევრომელანომის კონტექსში კიდევ ერთხელ მელანომის შესახებ თავარ გზავნილებზე და ამიტომ სტუდიაში შემოგვერდება კიდევ ერთი ჩვენი კოლეგა, რომელიც გახლავთ დერმატოვენეროლოგი და სწორედ წელს 2023 წელს ევრომელანომის კოორდინატორი საქართველოსი ქალბატონი ნელი ქეშელაშვილი. მოგზავნით ნელი, დილამშვიდობის. დილა კაფში დაბზანდით მე უნდა გავამხილო მე მიყვარს ხოლმე ასეთი ფაქტების განხელა როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე მაგალითად სტუმრობაზე თანამშრომლობაზე და ასე შემდეგ რამდენად სასიამოვნოა როდესაც ვთქვათ კოლეგები ვახერხებთ და ძალიან ბევრ პრაქტიკულ რეკომენდაციას უზიარებთ მაყურებელს მაგრამ კიდევ უფრო სასიამოვნოა ხოლმე როდესაც ამ კოლეგებს შორის არსებობს პროფესიული და ადამიანური მეგობრობა და თანამშრომლობა და როდესაც პედაგოგი და მოსწავლე ერთად ხვდებიან ჩვენ სტუდიაში, მე ეს ძალიან სიამოვნებს ხოლმე და დღეს სწორედ ეს ასეთი შემთხვევა გვაქვს, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ წლევანდელ კამპანიაზე, ქალბატონ მალალიმ გააკეთა ამისთვის შესავალი, მაგრამ რა ქვია ამ კამპანიას? მზესთან დაკავშირებული წლევანდელი კამპანია და ის გამოსახულებები, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ყველა მაყურებლისათვის იქნება დასამახსოვრებელი და რომელიც ჩვენს ეკრანზეც გაჩნდება ამ ახალი კამპანიის პოსტერები მაქვს მხედველობაში. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვათ, რა ხქვია ამ კამპანიას და რატომ არის საგანგებოდ სწორედ გამოყოფილი ის სათქმელი, რაც პოსტერებზეა დატანილი. ჩვენი წლევანდელი კამპანია მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. წლევანდელი კამპანია მოიცავს ძალიან მნიშვნელოვან თემას, რომ როგორ ვიცავთ თავს მზისგან, ვიცავთ თუ არა თავს ულტრაისფერი გამოსხივებისგან. რადგან აი როგორც პოსტერზე ჩანს, არსებობს უფრო მარტივი გზები მზისგან თავის დაცვის, ვიდრე აი ეს შემთხვევა თუნდაც და სწორად როგორ მოიქცეთ მზეზე, იმაზეა გამახვილებული წლევანდელი ჩვენი კამპანია და როგორც ხალხოთ მალალი მაღნიშნა, სწორედ გენერაციაზე ზუმ თაობაზე არის ეს მიმართული, რადგან ამ პერიოდში მიღებული მსისგან დამწრობა იწვევს შემდგომ ქართულებს ჩვენ ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე. ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაში აღიქმება ეს. კი ბატონო, ბოლო კვლევა ჩატარდა რამდენიმე ევროპის ქვეყანაში და აღინიშნა, რომ 18%-ით ზრდის 18 წლამდე ასაკში მიღებული დამწრობა შემდგომ ასაკში გარკვეულ საეჭო წარმონაქმნს ქანაქნების წარმოქმნას და ამიტომ მნიშვნელოვანია ზუსტად ეს თაობას ამ თაობაში სწორად ქცევა მზეს. აა მე მივაქცია ყურადღება და ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე ამაზე საუბრობდით, რამდენად აა მნიშვნელოვანია ყოველი სიტყვა, რომელსაც ვარჩევთ სათქმელად. და ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე, როგორი უნდა იყოს ექიმის გზავნილი. რასაკვირველია, როდესაც თქვენ ინფორმირებული ხართ და თქვენ თავად ბრძანეთ, კონკრეტული პროცენტები ვიცით დღეს 18 წლის ახალგაზრდის დამწრობა, მზეზე დამწრობა, რამდენი პროცენტით გაზრდის მელანომის რისკს, როდესაც ის გახდება მაგალითად 45 წლის, 40 წლის და კიდევ უფრო უფროსი ასაკის. ჩვენ ეს ვიცით კონკრეტული ფაქტებით, მткиცებით მედიცინის კვლევების შესაბამისად. მაგრამ ასეთი დირექტიული ტონით, ავტორიტალური ტონით საუბარი სწორედ იმ თაობასთან, რომელიც სამიზნედ არის შერჩეული, სრულიად არაეფექტურია და მივაქციოთ ალბათ ყველა მყურადღება იმას, რომ თავარ სათქმელში არ არის არ გაიрудოთ არ დაიწვათ მზეზე არ გამოიყენოთ ბოროტად ультраისფერის ხეები. ასეთი ამკრძალავი არ არის, არამედ არის თითქოს უფრო მეგობრული ეს სათქმელი. მოდით აი ამაზე ვისაუბროთ. რატომ არის ეს ასე შერჩეული? მართლაც არის ეს თუ არა გამიზნულად შერჩეული და საბოლოო ჯამში ასეთი თანამშრომლობისკენ მოწოდება არის თუ არა ზუსტად ის ჩანაფიქრი, რასაც ემსახურება წლევანდელი კამპანია. კი ბატონო. აკრძალვები არავის არ მოგწონს ეს თქვენს კარგად. დიახ, ასაკის მიუხედავად. <laughs> მიუხედავად ასაკისაკი ბატონო და ამიტომ ზუსტად სწორად არის შერჩეული, ხო ჩვენ არ გვწალავთ აბსოლუტურად მზეზე, მზე თუ ნახავებათ არ უნდა ვიქცეთ. უბრალოდ სწორი სწორად გასვლა მზეზე, სწორად მიღება იმ სიამოვნების, რაც მზე გვანიჭებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი ჩვენი წრე კამპანიისთვის. ამიტომ ბუკლეტებშიც და სხვადასხვა ლიფლეტებშიც, რომელიც დარიგდება მოსახლეობაში, არის გამახვილებული ყურადღება იმაზე, თუ როგორ სწორად უნდა მოვიქცეთ, როგორ მოვიქცეთ სწორად მზეზე, როგორ დავიტანოთ თქვათ ультра ისფერის ხილებისგან დამცავი საშუალება, რამდენი წუთით ადრე, რამდენ საათში ერთხელ, როგორი სამოსით გავიდეთ პლაჟზე, როგორ ვითამაშოთ მზეზე და რა დროს სასურველი არ არის რა თქმა უნდა სოლარიუმების გამოყენება და ამაზეც გამახვილებულია ყურადღება ამ ჩვენს გამახვილოთ მაგრამ მანამდე მაყურებელს შევახსენოთ ვიდეო რჩევა რომელიც თემატურად და სეზონურად ძალიან აქტუალური იქნება განის მოვლა ზაფხულში კანის გამოშრობის მიზეზი შეიძლება გახდეს გენეტიკა კანის ან შინაგანი ორგანოების დაავადება გარემო ცხლის არასაკმარისი მიღება ხშირი დაბანა ცხელი შხაპი კოსმეტიკური და ჰიგიენური საშუალებები ოფლიანობის შესაძლო მიზეზებია სხეულის მაღალი ტემპერატურა, სხელი გარემო, სტრესი, ფიზიკური დატვირთვა, ჰორმონული დისბალანსი, საკვები. უნდა გამოვიყენოთ ანტიპერსპირანტები მხოლოდ ოფლდენის შესაჩერებლად. მაგალითად, კვირაში ორჯერ, ძილის წინ შხაპის მიღების შემდეგ. დეოდორანტები მხოლოდ უსიამოვნო სუნის წინააღმდეგ. ყოველ დღე წინასწარ დაბანილ კანზე. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი. პირადი ექიმის რჩევით. ფიქრობთ э, ასეთი э, რეკომენდაციები ახლა ყოველას э, ერთნაირად დაჭირდება იმიტომ რომ სეზონი რომელიც გულისხმობს მზის აქტივობის მატებას გარემოს ტემპერატურის მატებას მართალია გაჭიანურებულად, მაგრამ მაინც ძალიან ახლოს არის და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გაზაფხულის ბოლოდან თელი ზაფხულის განმავლობაში ასეთი რეკომენდაციების შეხსენება გვჭირდება. მე იმედი მაქვს, ბევრი ადამიანისთვის საჭირო როტო საკითხების მოგვარებაში ეს რეკომენდაციები დაგეხმარებათ, ისევე როგორც დღევანდელი ჩვენი საუბარი და დაუბრუნდები სწორედ იმ მიმართულებას, რომელთაც დაიწყეთ დღევანდელი ჩვენი მსჯელობა. როდესაც საუბრობდით ხარვეზებზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნაპრალებზე, ღიად დარჩენილ ხვრელებზე. მე მეტაფორულად შეიძლება ბევრი სიტყვა გამოვიყენოთ, მაგრამ სწორედ ასეთი მეტაფორა აირჩიეს წლევანდელი კამპანიებისთვის ონკოლოგიური პრობლემების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ხაზი გაუსვან, რას ნიშნავს ხარვეზი მედიკოსისთვის, რას ნიშნავს ხარვეზი ფართო საზოგადოებისთვის და რას ნიშნავს ასეთი ნაპრალი იმ ადამიანისთვის, ვისაც უშუალოდ შეეხო ეს პრობლემა. როდესაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, თქვენ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გამოყავით. ერთი ის, რომ კონკრეტული თაობა შეიძლება იყოს და მათი ინფორმირება და მათი დამოკიდებულება, ვთქვათ, საკუთარი ჯანმრთელობის და კანის უსაფრთხოებისათვის შეიძლება იყოს ის საზრუნავი, რომელიც ქმნის ასეთი ტიპის ნაპრალს და ამავე დროს თქვენ საგანგებოდ ისაუბრეთ გადაჭარბებულ დიაგნოსტიკაზე, რომელიც ცოტა არ იყოს დამთრგუნველია ადამიანებისათვის, მაგრამ იმ საზოგადოებაში, სადაც ვთქვათ, ადრეული სკრინინგი არ ტარდება, სადაც დაგვიანებული შემთხვევების რიცხვი ძალიან მაღალია, შეიძლება უკეთესი იყოს э, ადამიანების ყურადღების გასამახვილებლად. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ასეთ ნაპრალებზე, э, მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ აუცილებლად გაგახსენდებოდეთ კიდევ რა რა ტიპის э, ხარვეზია გასათვალისწინებელი სწორედ დღევანდელ თემასთან კავშირში. ну გასათვალისწინებელი არის расაკვირველია ეს არის ექიმების ცოდნაც არა მხოლოდ მოსახლეობის ანუ ერთია მოსახლეობის დამოკიდებულება რამდენად დროულად მივა ექიმთან ეს ნამდვილად დიდი ნაპრალი, იმიტომ რომ ყოველთვის ეშინია ექიმთან მისვლა, რომ რამე ცუდი არ მქონდეს და სულ ცდილობს გადადოს. სულ ცდილობს გადადოს და ხედავს იმ საუჯო წერტილს. აი სწორედ ამაშია საქმე, რომ ყველაზე იაფიანი კამპანია სწორედ კანის კიბოსკრინინგი, იმიტომ რომ ამას დამატებით არაფერი არ ჭირდება, ხილულია ეს ყველაფერი, მაგრამ დათვალიერება ჭირდება. დათვალიერება ჭირდება, წელადელი კამპანია ამასკენაც არის როგორ უნდა დაითვალიეროს. სამართალიერო ნამაში სოციალურ ქსელებშიც უამრავი ვიდეო არსებობს, სადაც არის აღწერილი როგორ უნდა დაათვალიეროს ადამიანმა თავისი თავი. თუმცა ჩვენც უნდა ვუთხრათ, ჩვენც მაგას. თუმცა ჩვენც ამაზე ვესაუბრებით, ეს მნიშვნელოვანი ნაპრალია მოსახლეობის დამოკიდებულება და შემდეგ ეს არის თვითონ ექიმების დამოკიდებულება და ექიმების წოდნა. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მითი არსებობს ისევ არამხოლოდ მოსახლეობაში, არამედ ექიმებშიც თუნდაც ხალებთან დამოკიდებულებაში და ჩვენ ამ ჩვენი ყოველწლიური კამპანიით სულ ვცდილობთ ამას ახლა წელს მაგალითად ალერგიის და კლინიკური იმუნოლოგიის კონგრესზე სპეციალური სესია კეთდება ოჯახის ექიმებისთვის სადაც მექნება მოხსენება რა უნდა იყოს ეს ოჯახის ექიმმა მელანომის შესახებ, რადგან ეს ის კატეგორია, რომელთანაც პაციენტი ყველაზე უფრო ხშირად ხვდება. ყველაზე გავრცელებული მითი რა არის? ყველაზე გავრცელებული მითი ხალთან დაკავშირებით, მელანომასთან დაკავშირებით არის, რომ ხელს თუ ახლებ, ის ხალს თუ ხელს ახლებ, ის აუცილებლად ცუდ რაღაცაში გადაიზრდება. აა, ნუ ამ მითის საფუძველი ის გახლავთ, რომ ადამიანები, რომელსაც უკვე მელანომა აქვს და მიდიან მეორე გვიან სტადიაზე, ექიმ ჩვენთან იქ ხალი მელანომა იკვეთება და მელანომას აქვს ცუდი პროგნოზი მით უმეტეს გვიან სტადიაში მეორე მნიშვნელოვანი და შეიძლება ამის განზოგადება ყველა ხალხში უბრალოდ ხალს ეძახიან მელანომას თორე ხალის მოკვეთა აბსოლუტურად არანაირ რისკთან არ არის დაკავშირებული მეორე მითია ხალის ტრავმირებასთან დაკავშირებული შიშები რომელიც სამწუხაროდ ექიმებშიც არის და არანაირი კვლევით არ დასტურდება რომ ხალის ტრავმატი ორგანიზაცია იწევს მაგრამ დაპარსვისეთ მამაკაცმა დაიზიანა ხო მე ხა აქ თუ საუბარია იმაზე რომ მუდმივ გაღიზიანებაზე რომელიც ანთებას იწევს მუდმივად და ჩვენ კარგად ვიცით რომ ანთებამ შეიძლება იმუნური მოდიფიკაცია გააკეთოს იმუნური პასუხის და ეგ რაღაც მუტაცია მართლაც გაჩნდეს მაგრამ ეს უნდა იყოს რაღაცა ყოველდღიური გაღიზიანება და არა ის რომ ერთჯერადად ხალი გაიჭრა და დაფეთებული მორბიან და ასე შემდეგ მესამე მითი კიდევ არის ის რომ ხალი ჩნდება ესა მელანომა მხოლოდ ხალიდან ჩნდება ეს მითია, იმიტომ რომ ნახევარს შემთხვევაში მელანომა როგორც დამოუკიდებელი წარმონაქმნი ისე იბადება. ანუ ხალის გადაგوارებით მოწმენილ კანზე მოწმენილ კანზე შეიძლება გაჩნდეს და ამიტომ არის სწორედ რომ ეს განსაკუთრებით 35 წლის ასაკის ზემოთ გაჩენილი ახალი წარმონაქმნები საყურადღებოა რომელიც შეიძლება ხალს გავდეს მაგრამ უნდა მიაქციოს ადამიანმა ყურადღება და ითვლება რომ თვით დათვალიერება თვეში ერთხელ აგვარიდებს ნებისმიერ პრობლემას, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ადრეულ სტადიაზე თუნდაც ისეთი საშიში კიბო როგორც მელანომა აბსოლუტურად განკურნებადია და არანაირ დამატებით არც ქიმიოთერაპია არც არ საჭიროებს გარდა იმისა რომ ის მოიკვეთება და ამით მთავრდება ყველანაირი პრობლემა. ნელი, როდესაც თქვენ ბრძანებდით აა რამდენად დეტალურად გაიაზრეს კამპანიის დამგეგმავმა პროფესიონალებმა როგორ შეიძლება 25 წლამდე ახალგაზრდებთან საუბარი კანის უსაფრთხოების ჭრილში და მელანომის რისკების გასაზრებლად რა ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ თქვენ ბრძანეთ რომ სწორედ მზესთან ექსპოზიცია განისაზღვრა როგორც თავარი რისკ ფაქტორი მიუხედავად იმისა რომ ქალბატონი ლალი შესავალში საუბრობდა ნაკლებად ეწევიან ეს ადამიანები, მეც ვარჯიშობენ, უკეთ არიან ინფორმირებული საკუთარი ცხოვრების წესისა და ჯანმრთელობის შესახებ. სხვათა შორის კარგად აკონტროლებენ ყოველს. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ყურადღებით მე ხშირად მაქვს მათთან შეხვედრა, ვისაც სტუდენტი ყავს, ყოველ ძალიან კარგად ვიცი და გარდა ამისა, ვინცთანაც შეხვედრაზე მიდიხარ ახალგაზრდები, ყოველთვის ძალიან დიდი ინტერესით იღებენ რეკომენდაციებს ყოველსთან დაკავშირებით. ამიტომ თავისთავად იბადება კითხვა, რატომ გაჩნდა მათ მათთან ასეთი ნაპრალი სწორედ მზესთან კავშირში და რომელია მათთვის უფრო დიდი ცდუნება თქვა პირდაპირ მზის ხივებთან არარაციონალური ექსპოზიცია თუ იგივე სოლარიუმების გამოყენება თუ ორივე ერთად არის პრობლემა რას აჩვენებს გამოცდილება და ჩვენს ქვეყანაში ჩვენი პოპულაციისთვის რა პრობლემა არის აქტუალური როგორი ქცევიან ახალგაზრდები რატომ არის რისკის შემცველი მათი ქცევა ამ თვალსაზრისით ახალგაზრდები მიიჩნევენ, რომ გარუჯული კანი ბევრად უფრო მიმზიდველი და სასიამოვნოდ გამოიყურება. ძალიან დიდი პროცესი. ამას სტერიოტიპებიც უწყობს ალბათ ხელს, იმიტომ რომ პროპაგანდა, მედია საშუალებებით ან თუნდაც ვთქვათ, ამათუ იმ პრიალაყდიანი გამოცემები სწორედ ამას უკავშირდება. კი ბატონო, და ზუსტად აქედან გამომდინარე, მათმა ძალიან დიდმა პროცენტმა იცის, რომ მზეზე ხანგრძლივი ყოფნა და მზის დამწრობა იწვევს გარკვეულ პრობლემებს კანზე, თუმცა ძალიან მცირე პროცენტი სრულებს იმ მითითებებს, რომელიც საჭირო არის ამ დროს და რომელიც უნდა დავიცვათ ამ დროს. ანუ იციან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ასე იქნება. მიუხედავად ამისა, უგულვებ ყოფენ ამ ყველაფერს. განსაკუთრებით ჩვენს რისკების უჩვენებიან გრძელვადიან პერსპექტივას რაღაცა ისე არ უყურებენ. ალბათ ახალგაზრდების ეს ესეთი დამოკიდებულება არის. და ჩვენს ქვეყანაში განსაკუთრებით პოპულარულია სოლარიუმების ხშირი მოხმარება. ზამთრის პერიოდში, ზაფხულში, ზეზე გარუჯვა, შუა დღის მზეზე, აუზებზე და ასე შემდეგ. კვლევებ მაჩვენა, რომ სოლარიუმი მეტად ზრდის მელანომის არსებობას, ვიდრე შუა დღეს მზეზე დამწრობა. ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად და შუა დღის მზეზე გაიგო, მაგრამ უბრალოდ სოლარიუმების მავნე ზემოქმედებაზე ყოველწლიურად უფრო მეტი კვლევა ტარდება. ტენდენცია იმისი, რომ კანის კიბოს გადმოვიდეს წინა რიგებში, ძალიან დიდია ზუსტად აი ამ კლავებიდან გამომდინარე, რომ არასწორი ქცევა ხდება ზუსტად მზეზე და აი ეს არის ყურადღება მისაქცევი ზუსტად. ჩვენ გვექნება დღეს აუცილებლად პრაქტიკული რჩევები. აა როგორც კანის გასინჯვასთან დაკავშირებით და შეფასებასთან დაკავშირებით, ასევე იმ ქცევებთან დაკავშირებით, რომელიც რისკის შემცველია და რომელი არ იქნება რისკის შემცველი და უკეთ დაიცავს კანს, განსა განსაკუთრებით 25 წლამდე ახალგაზრდებისთვის გასათვალისწინებლად. მანამდე კიდევ ერთი ვიდეო რჩევა უნდა შევახსენოთ მაყურებელს, რომელიც კანის ჯანმრთელობას უკავშირდება. აგნეს პროფილაქტიკისთვის. კანი ადამიანის სხეულის ყველაზე დიდი და ყველაზე ხილული ორგანოა. კანზე გამონახარი შეიძლება უკავშირდებოდეს. საკუთრივ კანის დაავადებას, შინაგანი ორგანოების მდგომარეობას, იმუნურ სისტემას და სხვა. აგნეს განვითარების რისკი დამოკიდებულია კანის ტიპზე, ორგანიზმის ჰორმონულ სტატუსზე, ასაკზე, კუჭნაწლავის მდგომარეობაზე. გახსოვდეთ, სახის კანი შეიძლება იყოს მშრალი, ცხიმიანი, შერეული. ყველაზე გავრცელებულია სახის კანის შერეული ტიპი. მაგალითად, მშრალი ყრიმალების ზონაში და ცხიმიანი შუბლის, ცხვირის არეში და ტუჩის ირგვლივ, ანუ ეგრეთ წოდებულ T-ზონაში. არ დაგავიწყდეთ. აკნეს რისკი უფრო მაღალია ცხიმიანი განის შემთხვევაში. ადვილად შეთავსებადი ნახშირწყლების, კლინეურის, ნუგბარის, სომეურის სისტემატიური გამოყენება ზრდის აკნეს რისკს. აკნეს შემთხვევაში დაუშვებელია განის ცვალება და მექანიკური დაზიანება. არღის, ეთილის სპირტის ან სხვა აგრესიული ხსნარის გამოყენება. კურნალობაზე უარის თქმა და მხოლოდ მაგიაშიც შენიღბვა. აკნეს პროფილაქტიკასა და მკურნალობაში გაითვალისწინეთ. ტანის თანმიმდევრული და რეგულარული ჰიგიენა. ექიმის მიერ შერჩეული ინდივიდუალური საშუალებები. გარდატეხის და შუახნის ასაკის ჰორმონული ცვლილებები. საკვების შეფისების და მონელების დარღვევა. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი გვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი. პირადი ექიმის რჩევით. 0800 333 555 როგორც დავპირდით მაყურებელს, ჩვენ გვექნება ახლა ძალიან ბევრი პრაქტიკული რეკომენდაცია, სწორედ ერთი მხრივ თემის აქტუალობიდან გამომდინარე, კამპანიის ძირითადი სათქმელიდან გამომდინარე, დიაგნოსტიკასთან დაკავშირებული ცოდნის გაზიარების წილში და იმ სამიზნე აუდიტორიის გათვალისწინებით ელიკო არა, ვიზედაც ჩვენ საუბრობთ ერთი კონკრეტული თაობა, თუმცა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენი რეკომენდაციები ესმის მაყურებელს, რაღაც ნაწილი ისმის, მაგრამ ამ რეკომენდაციების გაზიარება მაინც არის ხოლმე ფართო საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი. და დავიწყოთ э, სწორედ ამ თემაზე საუბრით, რაც э, რაც ზღან თქვენ э, გამოკვეთეთ ცალკე როგორც შესაძლებლობა ერთი ადამიანისთვის შეაფასოს საკუთარი მდგომარეობა. თქვენ ბრძანებდით რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ კანთან დაკავშირებულ საკითხებზე და განსაკუთრებით წარმონაქმნზე, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს მოგვიანებით საეჭო, ადვილად აღმოსაჩენია, ადვილად დასანახია იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს ხდება კანზე. კანი, როგორც ჩვენი ერთი მხრივ ყველაზე დიდი ორგანო, ყველაზე ხილული ორგანო. და თანაც უნდა ვაღიაროთ, რომ ადამიანები კანთან დაკავშირებით უფრო ხიზლად არიან, უფრო ადვილად აღმოაჩენენ ხოლმე რაღაც დისკომფორტს, ყოველ შემთხვევაში შეამჩნევენ. ვიდრე შინაგან ორგანოებთან დაკავშირებით რაღაცა მიუყურადებენ ხოლმე უფრო შინაგან ორგანოებს. აი ამ ხრიფ როდესაც თქვენ საუბრობთ დიაგნოსტიკის შესაძლებლობაზე, მეტალღურების შესაძლებლობაზე, ერთ ადამიანს რა შეუძლია გააკეთოს? ერთ ადამიანს შეუძლია გააკეთოს პირველი რომ დაითვალიეროს 35-40 წლის ზემოთ, იმიტომ რომ მაინც რისკად ეს ითვლება და კი ჩვენ გვექნება ყურადღება გამახვილებული საინფორმაციო კუთხით მოზარდებისთვის, მაგრამ სკრინინგს ჩავატარებთ უფრო მაღალი ასაკის ადამიანებში, იმიტომ რომ ბავშვებში და მოზარდებში როგორც წესი ჯერ არ გვხვდება სამბედნიეროდ მელანომა. ერთ ადამიანს რაც შეუძლია დიაგნოსტიკის ჭრილში გააკეთოს, ეს არის თვითდათვალიერება. თვეში ერთხელ თუ არა, ნუ ანუ თვითდათვალიერება ნიშნავს, რომ სარკის ერთი დიდი სარკე უნდა დაიჭიროს ხელში და ერთი შედარებით პატარა, იმისათვის რომ თუ არ ყავს დამხმარე, ზურგის ნაწილის დათვალიერება შეძლოს ხელში. ანუ მიუდგომელია, მიუდგომელია ადგილების დათვალიერება. უნდა ვიცოდეთ, რომ ქალებს მაგალითად მელანომა უფრო წვივებზე უჩნდებათ, მამაკაცებს უფრო დორსზე, მაგრამ ყველა სხეულის ყველა ნაწილი და თუ კი რამეს ისეთ შეამჩნევენ, რომელიც არ ქონდათ მანამდე, ჯობია რომ მიმართონ ექიმს. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს იქნება ჩვეულებრივი წარმონაქმნია შეიძლება იყოს კერატომა, რომელიც შეიძლება მუქია და ძალიან ბედნიერები მიდიან ხოლმე მეორე პაციენტები, იმიტომ რომ ზოგი ყובה რომ ერთი წელი ამ შიშით ცხოვრობს და მიდის ბედნიერი, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ეს საერთოდ ხალიც არ არის და უბრალოდ კერატომა. ამიტომ ჩემი რჩევაც ეს არის, რომ თუკი თქვენ რაღაცაში ეჭვიგებარებათ, პირველ რიგში მომძანდით და დარწმუნდით რომ ეს არის და დამშვიდდით. ხო, მოდი ესე ვთქვა, დასამშვიდებლად მომძანდით, იმიტომ რომ 99%-ში ეს იქნება არაფერი. მაგრამ ეს 1% რომ არ გაგვეპაროს, ამიტომ საჭიროა რომ ექიმთან დროულად მოვიდეს. ეს ერთი თვითდათვალიერება, მეორე გამოიყენოს ის შესაძლებლობა, რაც არსებობს, მაგალითად, ეს უფასო სკრინინგის, რომელიც э, დაანონსდება და მე რე კონკრეტული აა მონაცემებიც გვექნება ეს მაინც მაისის ბოლოს იგეგმება სკრინინგი საქართველოს მასშტაბით და ყველა შეუძლია მიიღოს ამაში მონაწილეობა იმიტომ რომ ბევრი ექიმი იქნება ამაში ჩართული გვექნება გასვლითიც აჭარაში მათ შორის მაღალმთიან აჭარაში იმიტომ რომ მიუწვდომელი ასეთი ადამიანებისთვის ეს სპეციალისტების მომსახურება და გადავწყვიტეთ, რომ წელს ესე განმახორციელოთ ეს სოციალური პროექტი. ანუ ადამიანების ხელშია ადრეული დიაგნოსტიკა, ჩვენ არ გვაქვს ოფიციალური სკრინინგი, რომელიც ან ფინანსდება, მოგეხსენებათ ეს სოციალური პროექტია და მაისში ტარდება. დანარჩენ პერიოდში უნდა დაითვალიეროს და უნდა იცოდნენ რისკები, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, ვისაც აქვს მაღალი რისკი, ანუ თუ მათ მშობლებს ან თვითონ ჰქონდა ოდესმე მელანომა, მათ რასაკვირველია ექიმის მეთვალყურება უფრო სჭირდებათ, ან იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს ბევრი ხალი, ღია ფერის კანი, ეს არის სწორედ რის ან არის იმუნოსუპრესირებული რაღაცა გარკვეული თერაპიის გამო ან ქიმიოთერაპიაზე არიან ან შიცი აქვთ ფაიფაროს და ასე შემდეგ ანუ გარკვეული რისკი ჯგუფები არსებობს და მე კიდე პროფილაქტიკაზე ნელი კომაცი საუბრა ანუ სწორად მოქცევა როგორ წაისვას მზის და რა უნდა ეწეროს მზის დამცავ კრემზე რომ ის აუცილებლად უნდა იცავდეს ორივე ტიპის ультраისფერის სხივებისგან, როგორც A ისე B ტიპის ультраისფერის სხივებისგან. ეს საშუალებას ზედუნდა ეცეროს, რომ ბავშვებისთვის დაცვის საშუალებები განსაკუთრებული ცალკე არსებობს, მოსწილებისთვის კიდევ განსაკუთრებული და რომ არა მარტო კრემები არსებობს, არამედ დასაცმელი არსებობს, სათვალე არსებობს, ჭრდილში ყოფნა არსებობს და სიამოვნების მიღება ისეთი მართლაც მათმობელის, როგორც მზის არის შესაძლებელი შეუძლებელია უსაფრთხოდაც. და მოდით სწორედ ეს თემა გავაგრძელოთ და ერთგვარად შევაჯამოთ, როდესაც კონკრეტულ ალღებზია ლაპარაკი, შევთანხმდით რომ არ აქვს მნიშვნელობა აქ ა ტალღა თუ ბ ტალღა გამოსხივებასთან დაკავშირებით, უსაფრთხოება გვმართებს ორივე შემთხვევაში და ეს საშუალებაზე უნდა იყოს დატანილი. კიდევ რა უნდა იყოს ეს იმ ზუმის თაობამ, რომელიც არის კამპანიის უშუალოს ამისნე, რომლებიც ძალიან ყურადღებით ისმენენ ინფორმაციას და მაშინაც კი როდესაც კარგად იციან, არასრულებენ, ხო, აი კანთან დაკავშირებით. ამიტომ ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ეს გავიმეორო თუნდაც ოჯახების საყურადღებოდ. კი ბატონო, გარდა იმისა, რომ ეს სწორად შერჩეული უნდა იყოს საცხი, აუცილებლად საცხი უნდა იყოს დატანილი მზეზე ექსპოზიციამდე 20-30 წუთით ადრე. თუ წყალმედეგი არ არის და წყალში შესვლა უწევთ მომხმარებლებს, აუცილებლად 2 საათში ერთხელ უნდა იყოს დატანა ამ კრემის. ასევე თუ პირსახოცი გამოიყენა ან გაუფლიან და ასევე უნდა იყოს ხელმეორე განახლდეს ეს კრემის გამოყენება. ასევე სასურველია როგორც ქალბატონ მალალი მისაუბრა, რომ ფართო ფართფლიანი ქუდი და ულტრაისფერი სხივებისგან დამცავი სათვალეც მოირგო ხოლმე მზეზე ყოფნის დროს. და გაითვალისწინონ ის, რომ სასურველია მზეზე იყვნენ დღის დილის 11 საათამდე და 5 საათის შემდგომ, რომ არ მიიღონ დამწრობა მზეზე. და ჩვენ შევთანხმდით, რომ ღიაფერი სამოსი არის ამხრივ კარგი საშუალება და სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი საშუალებაა, როდესაც პიდაპირი მზის ხივების ზემოქმედებისაგან დასაცავად თქვა უშუალოდ შუა დღისას სულაც არ არის ვთქვათ, შეუსაბამო, როდესაც ადამიანებს ცოტა უფრო გრძელსახელოვანი სამოსიაცია და არა ზედმეტად გაშილიფებულები და გაშიშვლებულები დადიან, ეს არის ერთ-ერთი ფორმა უსაფრთხოების. ეს თიმნიშოვანი მესიჯია ჩვენი ახალგაზრდებისადმი, რომელიც ასევე კლავს ეფუძნება, ეს არის რომ ультраისფერის ხიები აჩენს ადრეულ ნაოჭებს და აბერებს განს. ესეც ან ჩამონათვალში მხოლოდ კიბოზე არ არის გამახვილებული ყურადღება, რომ დაიცავი თავი იმისგან, რომ დაიცვა თავი ადრეული დაბერებისაგან, ნაოჭებისაგან და მოდუნებული კანისგანაც. ჩვენი ერი გზავნილია, შეიძლება ამ გზავნილმა უფრო იმუშაოს, ვიდრე გრძელვადიან პერსპექტივაში mm-hmm. ერთი შეხედვით უხილავი, ასეთი ეფემერული საფრთხის mm-hmm. მიმართ დამოკიდებულება. დიდი მადლობა ქალბატონებო დღევანდელი სტუმრობისთვის, mm-hmm. მაყურებელს შევახსენებ. რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლდათ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი დერმატოვენეროლოგი პროფესორი ქალბატონი ლალი მეკოკიშვილი და დერმატოვენეროლოგი ევრომელანომას კოორდინატორი საქართველოს 2023 წელს ქალბატონი ნელი ქეშელაშვილი ჩვენ არ გემშვიდობებით რადგან წინ კვებით შუქნიშანი გვაქვს და შესაბამისი რეკომენდაციები მექნება კანთან დაკავშირებით Thank you. დასკვნებით შუქნიშანი თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ ძალიან ადვილად დასამახსოვრებელი სურათხატი გაგხდავთ შუქნიშანი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სიმბოლო რომელსაც ყოველდღიურად ჩვენს ყოფით რეალობაში აუცილებლად ვიყენებთ ჩვენი უსაფრთხოებისათვის მოძრაობის წესრიგის დასაცავად და ასე შემდეგ დაახლოებით ასეთივე პრინციპით ვიყენებ ამას მეკვებაში როდესაც მრავალი წლის წინ რაღაც სიმბოლო მინდოდა შემერჩია ყოფითი რეკომენდაციების თვალსაჩინო წარმოსადგენად სწორედ შუქნიშანი ტიტანი ავირჩიე და მას შემდეგ ჩვენ სწორედ ამ კონტექსში ვსაუბრობთ. და როდესაც კანზე ვსაუბრობთ, ერთ-ერთი ფაქტორი რასაკვირველია მზესთან ერთად გასათვალისწინებელი, რომელიც ადამიანის კანის ნაოჭების წარმოქმნას, კანის მოდუნებას, კანის დაბერებას უწყობს ხელს, გაგიკვირდებათ და არის ადამიანის წონის გაუთავებელი მერყეობა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს უთხრათ ახალგაზრდებს, რომლებიც ხშირად დაუდევრად უყურებენ საკუთარ მდგომარეობას, მაშინ როდესაც თავისუფლებას აძლევენ კეთრად გათ შეცვალონ თავიანთი წონითი კატეგორია და ამას ცდილობენ ძალიან მოკლე დროში გააკეთონ. თუ თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ ჭარბი წონის და სიმსუქნის პრობლემა დაძლიოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში შეაფასოთ თქვენი ნებისყოფა და თქვენი ორგანიზებულობის ხარისხი. აი როგორც მეცადინეობის დროს მნიშვნელოვანია თანმიმდევრული, ნაბიჯ-ნაბიჯ გააზრებული მოქმედება სწორედ ასე უნდა მოიქცეთ წონის კორექციისას. დიახ, შესაძლოა თქვენი გარეგნობისათვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველასათვის ეს მნიშვნელოვანია როგორ გამოვიყურებით მოგწონს თუ არა ჩვენი ორეული სარკეში ჩვენი გამოსახულება სარკეში როგორ მოვწონვართ სხვა ადამიანებს რადგან ახალგაზრდობაში ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების მხრიდან აღიარება და განსაკუთრებით ანატოლების მხრიდან აღიარება ჩვენ ეს ძალიან კარგად გვესმის მაგრამ მეორე მხარე აქვს ამას დიახ მე მესმის თქვენი მიზნები და ამოცანები მაგრამ თუ თქვენ გადაწყვეტთ რომ ამ მიზანს ძალიან მოკრე დროში მიაღწიოთ აუცილებლად ორგანიზმი სწორედ ასეთი მკვეთრი ბიძგისებური შედეგებით გპასუხობთ და ერთ-ერთი ასეთი პასუხი სწორედ კანს უკავშირდება. იმისათვის რომ ორგანიზმი გადაეწყოს ახალწონით კატეგორიაზე, მას დრო ჭირდება, გარკვეული ადაპტაციური მექანიზმები ჭირდება, ასევე ჭირდება კანს იმისათვის რომ კვების კორექციის შემდეგ ფიზიკური აქტივობის ფონზე თქვენ შეძლოთ ახალ რეჟიმში გადაიყვანოთ ყველა სხვა სისტემასთან ერთად კანიც იმისათვის რომ კანი არ მოდუნდეს, არ დანაუჭდეს და ეს არ აღმოჩნდეს შემდგომში გამოსასწორებელი მთავარი ხარვეზე ან რომელიც გაფიქრებინებთ რომ არა ჯობს დაუბრუნდა ისე ვიმწონას იმიტომ რომ ასე საკუთარი კანი არ მომწონს და ასეთი რისკი თავისუფლად შეგიძლიათ აიცილოთ თავიდან თუ მთავარ ამოცანას გადაჭრით. დიახ, სასტარტოდ შეაფასეთ თქვენი წონა, მაგრამ არ აღმოჩნდეთ სულ სწრაფები. ეს მნიშვნელოვანია. ამისათვის თქვენ გაიხსენეთ, რომ სამი გასახები გვაქვს. ეს არის დროში სწორად გადანაწილებული ყובה, ეს გახლავთ ულუფი სწორად გადანაწილება და ეს გახლავთ რაციონის გადანაწილება, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს ბალანსირებული, ანუ, როდესაც ყველა ჯგუფის პროდუქტს ვიღებთ და ვიღებთ სხვადასხვა ფერის ამ პროდუქტებს. ძალიან ხშირად ისმის კითხვა, რა მოიტანს ახალგაზრდისათვის უფრო მდგრად და უკეთეს შედეგს მაგალითად მას შეუძლია მთელი დღის განმავლობაში ერთხელ მიირთვას და ასეთი ღრმა ინტერვალური შიმშილი გამოიყენოს ან დაანაწევროს კვება. ასეთ შემთხვევაში ცალსახა უნივერსალური პასუხი არ არსებობს და არ იქნება სწორი ასეთი პასუხი მოისმინოთ ან წაიკითხოთ სადმე. ყველა ადამიანს ჭირდება მისთვის საჭირო რეკომენდაციები. თითოეული თქვენგანი არის განსაკუთრებული და თუ ამას გავითვალისწინებთ, მაშინ თქვენთვის საგანგებოდ შერჩეული რეკომენდაციები იქნება ყველაზე ოპტიმალური. მათ შორის რეკომენდაცია იმასთან დაკავშირებით, თქვენი ორგანიზმისთვის მისაღებია უსაფრთხოა ინტერვალური შიმშილი. თუ უმჯობესია დანაწევრებული ხშირი მცირე ულფები ტკება. აი, ამ კითხვაზე უნდა გასცეთ ჯერ პასუხი და მე რეაირჩიოთ ინტერვალური ტკება ა ინტერვალური კובה მაგალითად დღის განმავლობაში გადანაწილებით თუ ინტერვალური კובה მაგალითად 5-2-თან, როდესაც 5 დღე საბაზისო კובה გაქვთ და 2 დღე კვირის განმავლობაში განსხვავებულად იკובებით. ამ თემას ჩვენ ხშირად უბრუნდებით და მომავალშიც დაუბრუნდებით, თუმცა კანთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ. როდესაც ჩვენ ყვითელ ზონას უყურებთ, თავარი პრობლემა რაც შეიძლება კანში წარმოიქმნას, რომელიც ნოყიერ ნიადაგს ქმნის მელანომისთვისაც, რომელიც ნოყიერ ნიადაგს ქმნის აკნესთვისაც და ნებისმიერი სხვა პრობლემისთვისაც, ეს გახავთ ანთება. ანთება, რომელიც არ არის ერთი კონკრეტული უბნით შემოფარგული და რომელიც ნიშნავს, რომ ანთებითი პროცესი მიდის ორგანიზმში. ეს არის სისტემური პროცესი, რომელიც იმუნური სისტემის გამოვლენებას, იმუნური პასუხის გამოვლენებას გულისხმობს და ანთების ხელშემწყობი პროდუქტები არის არასწორად მომზადებული ცხიმში პროდუქტები, ეს არის ტექნოლოგიური პროდუქტები, გამყარებული ხელოვნურად, ნაწილობრივ ჰიდროგენიზებული ან სრულად ჰიდროგენიზებული ცხიმები. ეს არის თქვა მცენარეული караკის სისტემატური მოხმარება, დიდი რაოდენობით და ყოველდღიურად მარგანინის მოხმარება. ეს გახლავთ რაფინირებული ნახშირწყლების მოხმარება, ეს გახლავთ მარილის და წყლის ბალანსის არასწორი დაცვა, რომელმაც შეიძლება კანის სისტემატური დაჭიმა და შემდეგ მოდუნება, შეშუპება გამოიწვიოს. მნიშვნელოვანი ხანია ასეთ დროს სასმელების წორი გამოყენება განსაკუთრებით ალკოჰოლის და დაშაქრული ანუ დამტკბარის პროდუქტების გამოყენება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მწვანე ზონის კარგად გააზრება რადგან თანამედროვე კვლევების მიხედვით დააკვირდით როგორ გამოიყურება დღეს ჩვენი მწვანე ზონა გარდა იმისა რომ ის ძალიან ლამაზია ძალიან ეფექტურია თავისი შემადგენლობით რატომ იმიტომ რომ კანთან დაკავშირებით დაადგინეს კანს სჭირდება როგორც ყველა სხვა სისტემას აშენება და მუდმივი აღდგენა ამისთვის გვჭირდება ცილა კანს აუცილებლად ჭირდება სწორად შერჩეული ცხიმი და განსაკუთრებით უჯერი ცხიმები მაგალითად ომეგა 3 შემცველობა. აა როდესაც ჩვენ საუბრობთ აა მაგალითად აა ნახშირწყლებს ეკანს ჭირდება ნახშირწყალი, მაგრამ არა ადვილად შეთვისებადი შაქრების სახით, რომელიც ტექნოლოგიურად არის მიღებული, რაფინირებული. იმ ნახშირწყლების სახით, რომელიც ნელ-ნელა შეიწოვება და რომელიც გულისხმობს ვიტამინებთან და მინერალებთან ერთად ჩვენს ორგანიზმში მოხვედრას. მოდით დავიწყოთ მთავარით და ვიდრე ცალკეულ ელემენტებს დავასახელებ, გეტყვით რომ ყველაფერი წყალთან დაკავშირებით უნდა დავიწყოთ, კანთან დაკავშირებით უნდა დავიწყოთ წყლით. და წყლის ადეკვატური ბალანსი ჩვენს ორგანიზმში და რაც თავარია მუდმივი ჰიდრატაცია, ანუ ორგანიზმის მუდმივი უზრუნველყოფა სათანადო რაოდენობის წყლით განსაზღვრავს კანის ჯანმრთელობას. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ მაგალითად ოფლიანობა, ვისაც ახასიათებს ჭარბად ზაფხულში გარემოს ტემპერატურის მატებისას, ზამთარში დამთვარ გარემოში მუშაობისას, დამთვარ მანქანაში გადაადგილებისას, ფიზიკური აქტივობისას, ცხელი შხაპის სიყვარულისას, მაგალითად ცოტა უფრო ცხარე საკვების მოხმარებისას და ასე შემდეგ. ადამიანის სტრესის ფონზე, როდესაც ადამიანი ოფლიანობს. ასეთ შემთხვევაში გაზრდილი დანაკარგი მოთხოვნილებასაც ზრდის და ეს უნდა გავითვალისწინოთ კილოგრამ წონაზე 30 მილილიტრი. ეს არის ოპტიმალური გადათვლა, რომელიც ჭირდება ადამიანის ორგანიზმს. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კანი გახლავთ ისეთივე უბანი მიკრობიოტასთვის, როგორიც არის თქვა ნაწლავი, თვალის ლორწოვანი, სასუნთქი სისტემა და ასე შემდეგ. და ამიტომ ჩვენ მიკრობიომისა და მიკრობიოტას შე შესანარჩუნებლად ყოველთვის ვიყენებთ ისეთ პროდუქტებს რომელთაც შეუძლიათ ჩვენი ორგანიზმი ჩვენთვის მეგობრულად განწყობილი ბაქტერიებით მოამარაგოს მათი ცხოველქმედების პროდუქტით და მათთვის განკუთვნილი საკვებით. სწორედ ამას ნიშნავს პრობიოტიკები, პრებიოტიკები და პოსტბიოტიკები. ამ ხრიფს არა მარტო მაწონი, ყველა ფერმენტირებული პროდუქტი შეიძლება იყოს კარგი საშუალება კანის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ცილაზე, ჩვენ არაერთხელ გვისთქვამს, რა შეიძლება იყოს ცილის წყარო, მცენარეული და ცხოველური, ომეგა 3-ის შემთხვევაში თევზეული, თქვენ გახსოვთ, მნიშვნელოვანია სხვადასხვა სახის ხილეულთან ერთად, მაგრამ ამავე დროს მე გეტყვით, შეგახსენებთ, ანთების საწინააღმდეგო ეფექტის მქონე ყველა პროდუქტი არის სასარგებლო კანისათვის. ეს გახლავთ თევზეული, ეს გახლავთ სხვადასხვა სახის ციტრუსი, ეს გახლავთ ლურჯი მოცვი და ყველა სხვა კენკროვანი, ეს გახლავთ ალუბალი მელატონინის შემცველობით მარწყვი, რომელიც სეზონურად აქტუალურია. ასევე გასათვალისწინებელია ანთების საწინააღმდეგო ეფექტის მქონე თხილეული და სხვადასხვა თესლი და ზეითუნის ზეთი ავოკადოსთან ერთად. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია კონკრეტული ჩამონათვალი, რომელიც გულისხმობს ისეთი ვიტამინების ჩართვას, როგორიც გახლავთ ა ვიტამინი, რომელიც არის მზასახით, მაგალითად, კვერცხში, რძის ნაწარმში, მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ ა ვიტამინის წინამორბედი ნივთიერებები არის ყველა ნარინჯისფერ, მწვანე, ყვითელ, მოწითალო პროდუქტებში. შესაბამისად, როდესაც ანთების საწინააღმდეგო ეფექტის მისაღწევა ჩვენ ვიყენებთ მწვანე ფოთლოვან მცენარეებს, ჩვენ ამავე დროს ვიღებთ სწორედ ა ვიტამინის წინამორბედი მორბედ ნივთიერებებს და ყველა დასახელებული პროდუქტი ამ ჯგუფში შედის, ისევე როგორც ციტრუსი. მიაქციეთ ყურადღება. ა ვიტამინი, ბ ჯგუფის ვიტამინებიდან განსაკუთრებით B2 ვიტამინი, ანუ რიბოფლავინი, რომელიც შეხოთაშორის ძრძესშიც არის და მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებშიც, მაგრამ კიდე უფრო მეტი არის სწორედ ძრძესა და ძის ნაწარმში, თლიან ძრძეს გულისხმობთ და კვერცხის გულში. ეს გახლავთ B3 ვიტამინი, ანუ PP ვიტამინი, ხშირად ასევე ძახით ხოლმე ნიაცინი იგივე, როდესაც თქვა, შეიძლება დერმატიტი სხვა არაფერია თუ არა მისი ნაკლებობა, ზოგიერთ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია B6 ვიტამინის შემცველობა საკვებში, C ვიტამინი, რომელიც უხვად არის ახლა მწვანე ზონაში განთავსებულ პროდუქტებში, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ასეთ შემთხვევაში, მაგალითად, D ვიტამინის როლის გააზრება, ანტიოქსიდანტებში A ვიტამინთან, C ვიტამინთან ერთად D ვიტამინი ე ვიტამინსაც გაგახსენებთ და ე ვიტამინი შეგვიძლია მივიღოთ თხილეულითაც, თესლითაც, შეგვიძლია მივიღოთ მაგალითად ზეთითაც, ავოკადოთი და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მინერალების კომბინაცია ამ ანტიოქსიდანტ ვიტამინებთან, მაგალითად, E ვიტამინი და სელენი, მაგალითად, E ვიტამინი, სელენი და თუთია. აი ეს კომბინაცია ძალიან სჭირდება ჩვენს კანს და თუ ჩვენ აი ამ რეკომენდაციებს შევაჯამებთ, მაშინ გამოდის რომ პრაქტიკულად ყველა პროდუქტი, რომელიც ახლა არის ჩვენს მწვანე ზონაში, არის ბალანსირებული კობის ნაწილი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არის იმ საიდუმლო შემცველი, რომელიც ადამიანის კანის ჯანმრთელობას ემსახურება. სხვათა შორის კანის დაბერებას, სხვადასხვა დაავადების თავიდანაცილებას და მათ შორის მზისგან დაცვას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ ინტენსიურად მზისხივების მოხმარებას, კრიტიკულად შევაფასოთ ადეკვატურად მარაგდება ჩვენი ორგანიზმი კალციუმით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რისკი ჩვენი ორგანიზმისათვის ამ დროს მწავედ წარმოქმნილი არის მი მიღებული დვიტამინის დოზისა და ორგანიზმის კალციუმით უზრუნველყოფის შეუსაბამობა. ესეც შეიძლება იყოს პრობლემა, მაგრამ თუ ჩვენ ბალანსირებულ კვებას თანმიმდევრულად ერთგულად მიყვებით, გარწმუნებით ასეთი რისკები არის მინიმალური და მხოლოდ კონკრეტული პრობლემის შემთხვევაში გვჭირდება დანამატების გამოყენება. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი რეკომენდაციები რეალობის გათვალისწინებით და იმ კამპანიების გათვალისწინებით, რომელიც მაისშია დაგეგმილი, ჩვენ ტრადიციულ სერიოზულად ამ თემებს გავაგრძელებთ პრაქტიკული რეკომენდაციების კონტექსში მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით ჯანმრთელობას და დღესდღეობას გისურვებთ Thank you. სამზარეულოში. ბრძოლა ახალი მასტერშეფის ტიტულის მოსაპოვებლად. ხენ დემოამზადოთ თქვენი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი სეტი.